Die Länder haben das dann umgesetzt in eigene Erlasse in Baden-Württemberg, 2. Oktober, glaube ich, 73, Schießerlass. Schieß war Innenminister. Mhm. So. Und das, war, das ist alles gelaufen, es war auch bekannt. Linke haben das kritisiert, aber praktisch Ausübung gab es keine. In der PH ist es dann losgegangen. Ein halbes Jahr später, 1974, Wolfgang Mohl, der hier gerne hätte teilgenommen, erstes Berufsverbot. Und da die 1000 Unterschriften, das war ein gewaltiger Protest. Das waren fast zwei Drittel aller Studenten, nach meiner Schätzung. Mhm. Das war enorm. Die Empörung und vielleicht auch die bestimmt die Hoffnung, dass man das wieder wegkriegt. Mhm. Ja? Wo man aber gemerkt hat, die sitzen wahrscheinlich am längeren Hebel und ziehen noch mehr durch, geben noch mehr Berufsurkunde raus. Mhm. Dann war es 1975 schon so, dass der Senat sich nicht mehr getraut hat, Resolution zu machen, dass die Erklärung, die ich unterzeichnet habe, nur acht unterschrieben haben. Und das waren dann, da hat es dann schon umgeschwenkt und der Protest war da, aber er war nicht mehr so öffentlich, weil jeder wusste, wenn ich jetzt hier noch äh, protestiere, schriftlich, öffentlich, dann bin ich auch beim Hochschulamt zur Anhörung. Das ist eine Existenzfrage. Junge Leute haben Familie schon gehabt äh, und müssen selber existieren. Also ich habe zum Beispiel nach, nach meinem Berufswort ein Jahr lang versucht, über Wasser zu halten. Ich habe beim Englischen Institut Aufsichtslehrer gemacht, ich habe Hausaufgabenbetreuung gemacht. Ähm, das war eine existenzielle Frage, ich konnte mich nicht mehr halten und habe dann einfach eine Arbeit in den Tankbetrieb wahrgenommen. Und das wollten natürlich die Lehrer, dass die Existenz weggeht, das wollte niemand. Und das ist sowas von existenziell. Ja.